Кошел, кошел, кошел. Кошел, кошел, кошел. Ты в прятки играешь, что ли? С кем? Ты сначала покушай, потом играть. Вкусно? Вкусно. А почему так рано сегодня проснулся? Проснулся. А, а, Ты выспался просто? Понятно. А что там с утра делал зарядку? зарядку. Ой. Уронил. Ой -ой -ой. Женя, не собирай там на слюнявчике ничего. Пускай она там и останется.